Hezký den, milí diváci. Dnes si budeme povídat o velmi zajímavé metodě. Jejíž autorem je doktor Frank Kinslow. Dobrý den, buďte u nás, vítám. Today we will be speaking about very interesting method and our guest is Dr. Frank Kinslow. Yes, and thank you for the invitation. Díky za pozvání. Velmi rádo se stalo. It's a pleasure. Vaše kvantové unášení um, zní velmi honosně. Your, your method the title, the quantum entrainment, sounds very spectacular. Mm-hmm. A ze začátku jsem přemýšlela, eh, co to vlastně je za metodu, jak, jak to myslíte unášení. A pak jsem viděla podtitulek kvantové léčení a spojila jsem si to v jedno. Was, uh, eh, I was interesting. I was wondering, like, what do you mean by this method? Because what to, what I could imagine that I just read subtitles like quantum healing, mm -hmm. and then I said, like, okay, that sounds really interesting. Mm -hmm. So don't let that big scientific sounding name scare you at all. The technique is very simple. Nenech se vlastně eh, nechat zmást tím, tím velmi vznosným názvem, mm -hmm. protože ta technika je poměrně jednoduchá. You don't need any special talents. You don't have to have uh, any training because every human being is born with this ability. A nepotřebuješ mít žádný speciální výcvik nebo nějaký zvláštní talent. Každý z nás, každý člověk se narodil se schopností to umět. I just discovered a way to, uh, to help you um, shift your awareness, your attention A já vlastně jenom jsem objevil ten způsob, jak přesunout tu svoji pozornost, to zaměření. To allow your body to heal at as, best as it can. It aby se to tělo vlastně, aby si umožnila svému tělu, aby se uzdravilo tak, jak je nejlépe to možné. So the healing is faster and it's deeper. Řekněme, že to léčení je rychlejší a je také hlubší. Když se dostaneme přímo k metodě, Kdybyste nám mohl povědět, jak vůbec jste se k tomu dostal? Before we will start to talk about the method, can you tell us in some introduction how did you discover that, for example? Oh, well, Um, it happened uh, when I was uh, 61 years old. Stalo se to, když mi bylo 61. For most of my life, from my teens on, I had uh, studied esoteric uh, healing and esoteric meditations and And then later in life, I got very interested in quantum mechanics and relativity, physics. Vlastně již od mládí jsem se zabýval všemi možnými ezoterickými naukami a technikami léčení a všeho možného. Zajímalo mě to velmi dohloubky a velmi mě zajímala například kvantová fyzika, kvantová mechanika. And over the years, I spent more and more time uh, in my meditations. Uh, actually, Uh, for about 20 years I meditated two and a half hours a day. A dá se říct, že později jsem se víc a více věnoval meditaci. Po mnoho let jsem meditoval víc než dvě hodiny denně. Now, when I got to 61 years of age, um, things weren't so good for me. A když mi bylo těch 61, tak ty věci se mi nedařily, tak ne, nebylo to nic příjemné období pro mě. My health wasn't good, I was overweight, having migraine headaches. A měl jsem nadváhu, mýval jsem bolesti hlavy, migrénu. I was uh, deeply in debt. A měl jsem taky velké dluhy. In fact, the job I had, uh, I didn't make enough money the whole month to pay even the interest on my loans. A například měl jsem, eh, byla ta situace byla taková, že jsem nebyl schopen z toho, co jsem viděl, zaplatit ani ty úroky těch půjček, které mm. jsem měl. And I wasn't very active socially, I was very quiet and Byl jsem takový poměrně tichý, eh, uzavřený člověk, nebyl jsem ani moc společenský. Then I lost my job. Pak jsem ztratil práci. And, and I say, at 61, what am I going to do? A pak jsem se říkal, ty jo, 61, co já budu dělat? And I thought, this shouldn't be. I spent all these decades, thir well, 45 years, uh, working on inner peace and happiness, and here I am so late in life feeling so badly. A já jsem si říkal, jak je to možné, když vlastně prakticky přes 40 let se věnuju svému osobnímu rozvoji takových metod všeho, co jsem se naučil a vyzkoušel a jaká je momentální situace, prostě takhle hrozná. So I said, oh, I think I'll try this and I said, no, that won't work. A já jsem si říkal, tak já zkusím toto, mm-hmm, tak to asi nezafunguje. Maybe I should try, no, that won't work. Takže bych zkusil toto, ne, tato taky nebude fungovat. So I sat down on my couch And I wait all day long. I just threw out the things that didn't work. Takže jsem si sedl na gauč a procházel jsem tu jednu metru za druhou a říkal jsem si, tak tohle taky nezafunguje, tohle mi také nepomůže. The next day, the next day, three days I sat. Takhle jsem seděl po tři dny. I had exhausted everything and nothing worked. Víceméně vyzkoušel jsem úplně všechno a nic z toho nefungovalo. And, and finally when I realized I said, you know, i, there's nothing I can do. I, I don't understand this. There's nothing a já jsem left. si říkal, vlastně nic mi nezbývá, vyzkoušel jsem všechno z toho, co umím a co teda, jak z toho ven. And so I just sat there in that stillness And all of a sudden a great peace came over me and a great joy. A já najednou jsem seděla v tom tichu, v tom useberání sebe sama a objevila se ta nádherná radost, ten and, mír, veliký poklid ve mně. And I said, this is very strange. I tried to do this, I used to do that, and yet when I stopped doing, i feel fantastic. A vlastně jsem si říkal, to je velmi neobvyklé, protože zkoušel jsem dělat toto či ono a nic to nezafungovalo. A když si takto sednu sám se sebou do klidu, tak najednou mám ten úžasný klid. So I spent more time in this state of mind and realized that it was a natural state I had been pushing away or ignoring. A vlastně jsem si uvědomil, že když si takto sednu, tak to je velmi přirozený stav, který já jsem většinu svého života ignoroval. Odsouval jsem je, odháněl. As the days passed, I got healthier, I had more energy and enthusiasm. Takže jsem, takto, eh, takže jsem to praktikoval a najednou se mi začalo zlepšovat zdraví, byl jsem, měl jsem lepší náladu, byl jsem víc optimistický. And I said, I wonder if I could teach my friends this, and so I tried, and yes, it was very a najednou jsem říkala, tak třeba bych to mohl zkusit naučit své přátele a bylo to poměrně jednoduché a snadné a líbilo se jim to. And then I thought, well, I can't teach everybody one at a time, so I wondered if I could write it down. A pak jsem říkal, no, ale vlastně ne, nejsem schopen to naučit všechny, co bych to sepsal. And, and yes, you can write it down. You can learn it from the written word. A dá se, můžeš se to naučit, když si to přečteš ze zapsaných slov. So I wrote a book, and um, it was uh, published by a German uh, publisher. A pak jsem takhle napsal knihu, která byla vydána německým nakladatelem people started learning the technique and then they wanted me to teach them in person and come and talk about a lidé tady začali se tu techniku učit a byl jsem osloven, aby jsem přišel učit kurzy, aby se to mohli naučit osobně také. And within a year it, it uh, had traveled around the world and that one little book became an international bestseller. A vlastně během jednoho roku ta kniha obcestovala celý svět a stala se mezinárodním bestsellerem během roku. And that's just because the technique is so simple. No, a je to proto, že ta technika je tak jednoduchá. And effective. A velmi účinná, ano. Ano, yes, a funguje. it's working. Já si myslím, že diváci jsou přímo napjatí, jak ta technika funguje nebo jak, jak ta technika se provádí. So I think that really like our people who are watching are really curious if you can describe how the technique work or how is it. Yes, well, um, what I discovered uh, was not something mystical or magical. Víš, to, co jsem objevil, není to nic kouzelného nebo magického, mystického. I was, uh, I had also been a physician, a chiropractor for many Já taky years. jsem vlastně fyzioterapeut, chiropraktik po mnoho a mnoho let. And I knew how the body worked and, and, and what I had discovered was a way to enliven or activate the autonomic nervous system. A vlastně vím tedy, jak to tělo funguje nebo jak by mělo fungovat a objevil jsem způsob, jak vlastně ten jeho samoléčící imunitní systém se obnoví nebo jak jej aktivovat. Activate it in just a way that deeper healing takes place very quickly. Řekněme aktivovat na takovou úroveň, aby to hlubší léčení mohlo nastat a začalo se dít, probudit jej. I know that might sound a little too technical, so here's a, a good way to understand. Já vím, zní to možná techničtěji, než to tak je, tak co, teď, co to, co řeknu, může být dobrý příklad, abyste to pochopili. Um, instead of trying to use our mind to become more peaceful or to heal, I don't use the mind at all, I use our perceptions. Takže například jako ne, nepoužívejme <laughs> naši, naši mysl na to, aby jsme to pochopili, ale začneme, vnímat, začneme používat naše vnímání, naše smysly. Now, our perception is uh, something we do with the senses. We hear, Ta vlastně je to vnímání. vidíme, slyšíme. You know, and, and here's how it works and how simply. A tak, jak to bude, a ukážu ti, jak jednoduše to funguje. And how automatically it works. A tak, jak automaticky přirozeně to funguje. If you perceive something, your body and your mind react to it immediately. Když něco vidíš nebo když něco vnímáš, tak jak tvoje tělo, tak i tvá mysl na to automaticky reaguje. So if you heard, let's say, screeching brakes and you you heard it and you turn and you saw a car hit a dog. Vlastně představ si, že slyšíš, jak, eh, jak, zabr, jak auto brzdí a narazí do psa. You heard and you saw. Takže ty jsi to viděla a slyšela. Immediately your body would go through changes. Okamžitě v tom těle začnou nastávat změny. You don't have to try, it just happens. Ty to nemusíš, eh, ty to ne, neděláš to, aby nastaly, oni se prostě stanou. Your eyes dilate, adrenaline Rozšíří starts pumping. se ti zorničky. Heart breathes, muscles get tense. Stuhnou ti svaly, také se ti zvýší eh, srdeční changes. puls. Vlastně je tam mnoho těch tělesních změn. And your mind also changes. A taky se ti změní i ta mysl, ta na, také reaguje. It becomes agitated when you see something like that. Vlastně vidíš, je taková aktivována. You could become uh, anxious or afraid or Můžeš angry. Objeví, objeví se třeba reakce strachu, nebo vzteku, no. nebo úzkosti. Now, what did you have to do consciously to make that happen? Nothing. A co si proto musela udělat vědomě, aby to stalo vůbec, aby se to stalo vůbec nic, prostě se to stalo. You just saw that, you just heard that and Jsi to viděla changed. a slyšela a ta změna nastala. Now, when you perceive, let's say you watch a beautiful sunset. A například díváš se na překrásný západ slunce. Now, um, uh, your body gets more relaxed. A tvoje tělo se uvolní, zvolní se ti dech. A také ty svaly se uvolní. Mind becomes peaceful. Máš takovou poklidnou mysl. Still, you didn't have to do anything, it was automatic. Také si nemusela vůbec nic udělat, jenom se, jenom se to dělo. See? So it's already built into us. When we perceive something, we have a reaction automatically. Dá se říct, že naše těla jsou tak nastavená. Jestliže něco vidíme a slyšíme, tak to tělo automaticky reaguje. Je to naše přednastavení. This is how QE works and how simple it is. a to je to, jak ta metoda, tak QE funguje. I discovered a way to perceive, to see or to hear something that is so quieting to the body and mind. Já vlastně jsem objevil něco, co pomůže tomu tělu, jestliže něco vidíš, slyšíš a vnímáš, jak velmi sklidnit to tělo i mysl do takového poklidného stavu. That immediately you start healing deeper and faster. se na hlubší úrovni začínáš léčit a rychleji také. Remember when I told my story about A když já jsem říkal ten svůj got to the end and there was nothing left to do. jsem vyzkoušel všechno, co jsem uměl a nic mi nezbývalo, That's when I discovered you feeling, tak já jsem objevil ten you feeling, ten pocit. which is not doing. I'm not doing To je pocit anything. nekonání, nedělám nic, I'm just perceiving it, pouze vnímám and that makes the body heal. a to vnímání, že jej cítím, v tu chvíli se děje to léčení. Nebo to tělo jej dělá. So if you can't grasp it with the mind, it doesn't matter whether you can understand it or ne, not. Nedá, Anyone nezáleží can do it. na tom úplně, za to pochopíš, protože každý to může umět. You're born with everything Protože jsme zrození, každý jsme se s tou schopností uzdravit se narodili. Na to vnímání ale potřebujeme relativně dost času, protože For během pěti minut uh, to nestihnu. For the perception we need quite a lot of time because I don't think that I can feel it or sense it in five minutes, for example. Well, what are you, what are you saying you can't feel? A co říká, že nemůžeš cítit třeba? Ale já se dokážu představit, než se člověk uvolní, než vůbec zapne všechny smysly, že, že potřebuje na to prostor a čas. For example, like that before you are able to relax, to let go, to really activate all the senses, mm -hmm. and for that you need time. And I don't think that five minutes okay. will be enough. Okay. How long did it take for that to get into your ears, into your brain? kolik, kolik času trvalo, než si zaregistrovala to ve svém mozku a ve svých uších? Je to okamžitě. You didn't try to do anything, but you heard that sound. Ty, to, ty jsi nic neskusila udělat, ale ten zvuk si slyšela. If you try to relax, to, you are doing something. Takže když budeš zkoušet relaxovat, si odpočinout, tak něco děláš, zase makáš. This is so simple. Je to tak jednoduché. If you throw every, everything out that you do, takže dá se říct, že potřebujeme se zbavit a vyhodit všechno to, co obvykle děláme. What you are left with is nothing. A pak ti nezbyde vlastně vůbec nic. The question should be, what do I perceive? A ta otázka by zněla mít, co vnímám nebo co mám vnímat. How do I look or how do I listen jak in just the way? Jak nebo jak se dívám, to je způsob. So my body has a reaction like watching a sunset only a thousand times more. Že jestli je to, je to jako stejný způsob, mm. když se díváš na ten hmm. západ slunce, ale je to tisíckrát silnější. The beautiful thing is you don't have to understand it. To krásné na tom je, že tomu nemusíš rozumět. I'd say it, it, that all you need to do is a three-step process. říct, že to, co jediné potřebuješ udělat, je to takový tříkrokový postup. And, and just with a little bit of, of reorientation. Takovou přeorientování. We're always looking over here. I got to do this, do this, do this. Obvykle jsme zaměření, potřebuji udělat tohle, tohle i toto. Let's say that at that quiet pond at the bottom takže na, v tom poklidném jezírku na dně There's a diamond at the bottom. je tam takový diamant na dně. And you and, and I tell you, look at the bottom eh, of the pond and see the diamond there. A já řeknu, no, podívej se na dně toho jezírka, je diamant. Well, oh, you say, well, what do I do? Where is it? How can kde I to see udělám? It? Kam ho mu, kde, jak, jak ho uvidím? Co mám udělat, abych jej viděla? That's here. A to je to, co dělá mysl. I'm saying, stop looking. A já řeknu, you say you stop looking. Stop look, I'm telling you, stop řekni, looking. Přestaň se dívat. Watch. Jenom se dívej. Ah, there it is. Hladina se utiší a ty jej uvidíš. And it's, it's not look for peace or look at this candle or give undying love or affection. Není to o tom, že vlastně hledáš ten klid hmm. nebo vytváříš ten mír, ta nekon, nehledáš, nepouží, ne, nehledáš či netoužíš po té ne, bezpodmínečné lásce. That's all doing to je všechno dělání, konání. Čili je to vlastně mimo mysl, která je naším omezením. Let's say it's out of mind, which is our mind yes. is our limitation, yeah? It's beyond mind. Je to až mm-hmm. vlastně je to za ten rozsah té mysli. And you, you say i can't clear my mind. Many people believe jako this. Jako spoustu lidí věří tomu, že se nejsou schopni vyprázdnit mysl. Many people think that that nothing doesn't exist no, or that they can never tomu, get že ta prázdnota uh, vlastně neexistuje, nebo že ji nikdy nemohou získat. But nothing is always there. We just we just don't pay attention to. A ta či prázdnota tam vždycky je, jenom my jim nevě, nevěnujeme pozornost, nevšímáme here's, here's an experiment. Například pojďme okay? pokus. Let's look at, at uh, let's look over at something as far to our left as we can. Podívej se na, na něco doleva, tak jak nejvíc to můžeš otočit Find hlavu doleva, doprava. Yeah. Mhm. Any, any object. Jakýkoliv předmět, na mhm. něco se podívej. Mhm. Now look at an object on the right. A teď se podívej na druhou stranu. Okay. What was in your mind from the time you looked at one object to the other? Co proběhlo tvou myslí, když jsi se dívala z jedné strany na druhou? Momentálně vůbec nic. Nothing. Exactly. Done hotovo. Nevadí. Hotovo. Mm-hmm. To je přesně ono. And I just discovered a way a já to, jsem jenom objevil tady takto ten způsob, Jak, jak vlastně ty jsi schopna vnímat tu nicotu, tu prázdnotu pro delší mhm. čas, to, to ticho, to, že se nic neděje. And that, that, that form of nothing that we call that you feeling. A řekněme, ta forma toho, ta, ta podstata, to zažití, to you feeling je toto, zažívá takový ten blažený pocit nicoty, prázdna. Možná bych to dokázala e, přirovnat k tomu, že vlastně my jsme zvyklí žít e, v pod, e, ve vědomí a v podvědomí. A to, co je mimo to, ty dva světy, so we are, we are takové nevědomí. To live in the conscious mind mm. or subconscious mm-hmm. mind mm-hmm. and this is beyond. Mm-hmm. This Takové is, hluboké nevědomí. This is, let's say, or, myslí, že toto je hluboké Ten nevědomí. stav toho this, this state is neohraniče, like it's unlimited, it's unlimited out of boundaries of I'm doing it now. I'm talking with you. Já, teď, já to dělám teď, já s tebou mluvím. And I'm experiencing you feeling. A současně, you can do both. současně ten pocit zažívám. Můžeš to mít dělat současně. When I do the QE healing, já když dělám to eh, kvantové unášení, to léčení, I'm talking to the audience, if I'm doing a demonstration, I'm talking to the audience, I'm, I'm aware of all kinds of things going on. It's, a jsem si vědom všeho toho, co se kolem mě děje. We think that we must get into a lotus pose and si myslíme, že si musíme sednout do lotosového, breathe a certain way and lotosového sedu a mít speciální techniku dechu a ještě tam sedět několik hodin. And spend years trying to clear our mind a sedět roky, rokoucí, aby jsme si vyčistili mysl. It's not, it, you don't have to. You can to if nemusíš. you want to. Můžeš, pokud chceš. But it's not necessary. Ale není to nezbytné. That's what I discovered. A to je to, co já jsem objevil. Remember, after decades, maybe four to Řekněme five po, decades. Dá se říct, že až 40 let jsem se věnoval. Mm-hmm. That was my discovery. Čili eh, jsem to. Pokud u toho můžete i mluvit a, a normálně konat, znamená to, že vy jste vlastně trvale v obrovském uvolnění nebo v určitém so you can, uvolnění. so you said that you can do a lot of things. For example, you can talk, you can uh, learn or uh, teach. So you are in the state of that kind of like relaxation or deep bliss that you feeling and you can be active in normal yes. things what you need to do. Exactly. A to Přesně je to kvantové tak. unášení. And that's the uh, quantum entrainment, yeah? Yes. Mm-hmm, přesně tak. Quantum entrainment is how to experience you feeling. To kvantové unášení je to, jak prožívá ten pocit té, té blaženosti and, nebo and té, we start, remember, pokoje. It's, it's like when we were children, we experienced it a lot. A je to, dá se říct, že když jsme byli dětmi, tak jsme tento pocit zažívali my velmi často. Hmm. And then a little bit here, mother says, hurry up, we have to be here on time, get A pak dressed. maminka řekne, pospěš si, rychle se oblékni, protože potřebujeme jít Teacher says, you can't eat now, you know, pay attention, do some reading. řekne, ne, no teď nemůžeš svačit, teď si máš číst. And so this wide open nothing that came and went easily and effortlessly Řekněme, as a child. Ta, ta, ta eh, prázdnota, která se nám jako dětem objevila s takovou jako lehkostní a přirozeností a mývali jsme ji, mm-hmm. And now, se zmenší. I'm doing this. This is my goal. Toho, tohle je můj úkol. And then, if, and then we go for it. Say, what do you do to be happy? This is my goal, happiness. vlastně je to o tom, eh, co děláš pro to, aby si byl šťastný. Makáme, dá se říct, dřeme na tom štěstí. You can't do happiness. A dá se říct, že nemůžeme si vydřít štěstí. Genuine happiness, real Takovou tu přirozenou, to skutečný pocit štěstí. You can do something and get uh, a million crowns, but you can also lose it. Ale můžeš si třeba vydělat ten milion korun a rychle je ztratit. A ta, to štěstí z toho se vytratí. Even if you keep it, you're worried about losing it. Or a i když jej máš, tak možná se bojí, že o něj přijdeš. People who win the lottery and become millionaires overnight, they, they traditionally don't get any happier. Například ti, co vyhrají v té sportce a vyhrají ty miliony, tak obvykle nemají větší pocit štěstí. Because they have no inner inner Protože oni nemají tu vnitřní, ten vnitřní pocit štěstí. Čili v podstatě ten největší problém, který má člověk lidstvo, je, že žije v permanentním stresu. So the biggest trouble of the mankind, it's, we can say it's the permanent stress or tension. Stress is a symptom. Stres je ten pouze příznak. The problem, napětí. The problem is we think mm-hmm. that we can work our way out of problems. Protože vlastně problémem to, že naše mysl si myslí, že mysle můžeme vymyslet jako vymyslet myslí, jak se dostat z těch problémů. But without this, this awareness of, of what it's the other side of life, the quiet side of life. A vlastně tím, že budeme-li si vědomi té druhé stránky života, toho, toho poklidného stavu, toho spočinutí, we just make more and more problems tak vlastně bez toho si vytváříme více a více problémů. So far in, in the history of the world we have five mass extinctions, right? Dá se říct, že v, v historii lidstva bylo takový těch pět velkých vyhlazení, vyhubení. Life has almost been wiped out Dá se říct, že život prakticky pětkrát zmizel z povrchu země. All for natural reasons. Dá se říct pětkrát z těch přirozených důvodů. Weather, volcanoes, nebo řekněme těch klimatických důvodů, například počasí, nějaké vulkány asteroidy. Now our scientists are telling us we're headed for a sixth a extinction. Teď nám věci říkají, že se blížíme k tomu šestému vymírání. The first one caused by a species living on Ale dá se říct, že to je první, které by vytvořily ty bytosti, které na Zemi žijí. Something is drastically wrong. Něco je velmi, velmi špatně. If you think about our ancient ancestors. Takže když si vzpomeneš na naše dávné předky way back, uh, like the hunters and gatherers. Hunter, the, Takže nalovce, sběrače, řekněme ty pravěké lidi. Yeah. We think they had a hard life, they had to work all the time just to survive. My si myslíme, ty měli tak náročný život, dalo jim to obrovskou práci, aby vůbec přežili a museli velmi dřít. But we find out now that they only had to work three to four days a week ale my vlastně v dnešní době zjišťujeme, že oni pracovali tak maximálně 3-4 dny v týdnu. Mhm. Hunting and getting Lovili, things and sbírali making... ty věci, vytráběli věci. That means three or four days a week they were free to what? A tři, čtyři dny měli volno. Volno na co? Watch the clouds. Pozorovat mraky. Interact with each other. Vzájemně se setkávat. Groom each other. <laughs> Potkávat se, milovat yeah. se. Now, we, we, those, our bodies were made when, when it was time to go to sleep, we went to sleep, you know, it was ta naše těla byla vytvořena na to, aby jsme chodili spát, když je tma. We had the sounds of nature. Měli jsme ty zvuky přírody. Right? We, did, we weren't overcrowded, we had lots of space. Dá se říct, měli jsme kolem sebe také dostatek prostoru, nebyli jsme přelidnění. Look at us now. A podívejme se na nás teď we're stuck in little boxes in uh, amongst other little boxes. Teď jsme na, namačkáni na sebe v těch krabicích jeden vedle druhého. There are all kinds of pollution and most of them we're not even aware of. Je tady spoustu znečištění a většiny z nich si vůbec nejsme vědomi, že tady je. You know one of the most stressful kinds of pollution? Víš, co je jedna z nejstresovějších způsobů znečištění? Light. Světlo. Pollution světelné znečištění, máme příliš světla. It throws our body all out of whack. A vlastně to je to, co nejvíce vyvádí naše tělo z rovnováhy, z Too much constant sound, too loud. Příliš zvuků, mnoho zvuků všude možně. Sure, we get used to all of that. My jsme si na to svým způsobem zvykli. But we get sicker and sicker. We get Ale jsme stále a více nemocní a více a více se oddalujeme z toho pocitu toho you feeling, and closer and closer to extinction. A blížíme se, tak dá říct, tomu vyhubení. A vnímám to jako nejvyšší uzdravení pro každého. Because, because they've made it so hard. They Protože hard, oni říkají, že to je těžký a věříme tomu, ten systém přesvědčí, nás přesvědčil, je to těžký, náročný a to nejvyšší, čeho můžeš dosáhnout. Ale já vlastně každý den, každý měsíc, každý rok přesvědču lidi, že to, že to není prostě pravda. If we had a, a few minutes to, to close our eyes and, and go through a simple technique, minut eh, třeba zavřít oči a vyzkoušet tu jednoduchou techniku, I could show you, já ti to můžu ukázat. So in a moment, <clears throat> Takže za okamžik I'm going to have you ask yourself a question. Let's do this with eyes open now. Takže teď mějte otevřené oči a já se vás za chvíli zeptám otázku. Now. <clears throat> tak. When you ask yourself the question, you're going to do it silently. Takže mentally. když se sám sebe zeptáš tu otázku, děláš to potichu. And um, uh, as soon as you ask this question, a jakmile se zeptáš tu otázku, I want you to stop. I want you to wait to see what happens right afterwards. Takže všimni si, co se stane hned po té, co se zeptáš tu otázku. So I'll give you the question and then you ask yourself and you watch to see what happens right away. Takže já se, ty, já se, já ti řeknu, ty se sám sebe zeptáš a všimni si, co se stane hned poté. Okay? Jste připraveni? Good. All right. Let's Skvěle. close our eyes. Takže zavřete si oči. Now just let your mind wander wherever it wants to go. A teď tu mysl nech, nech toulat tam, kam chce. All right. Now ask yourself this question a teď and se zeptej sama sebe otázku and remember to a mysli, wait to see what happens right after. nebo nezapomeň na to, všimnout si toho, co se stane hned po té, co se zeptáš. Ask yourself, Ptáš se sám sebe. Where will my next thought come from? Odkud přijde nebo odkud přichází má další myšlenka? All right, let's open our eyes now. Otevři oči. Now, as soon as you ask that question, what happened? Co se stalo poté, co jste se eh, ptali tu otázku? Hmm? Co se stalo? Nic. Nothing. Nothing. All right, now, that's one time. Now to I want, jeden při, první příklad. Now I want to demonstrate, let you demonstrate to yourself mm -hmm. A teď pojď ukázat sám sobě the value of this experience tu cenu, nebo jakou cenu má ten prožitek, ta zkušenost. If we spend a little bit more time with it než s tím strávíme trochu více času. So we're going to, in a moment, we're going to close our eyes again. Takže za chvíli znovu zavřeme oči. And I'm going to have you ask yourself a question just like you did there. Ty se zase zeptáš otázku, tak jak jsi to dělal před chvílí. But there'll be a number of questions. Ale bude tam série otázek. After each one, do the same thing. Takže po každé té otázce udělej Wait to samé. to see what happens. Počkej chvíli, co se stane. Okay? So I'll, I'll give you the question, you'll ask it, and then Já just dám wait otázku, to see what happens. ty se zeptáš a uvidíš, co se stane. Okay, let's close our eyes. Takže zavřeme si oči. All right, ask yourself. Ptej se sama sebe. What will my next thought sound like? Jak bude znít má následující myšlenka? Ask yourself, zeptej se sama sebe. What will my next thought look like? Jak bude vypadat má následující myšlenka? Ask yourself, zeptej se znovu otázku. What will my next thought taste like? Jak bude chutnat má další myšlenka? ask yourself, zeptáš se sama sebe, how long till my next thought appears? Tak jak dlouho bude trvat, než se objeví další myšlenka? Ask. A teď se zeptej. What will my next thought smell like? Jak bude vonět má další myšlenka? Ask. A ptáš se? How long till my next thought appears? Jak dlouho bude trvat, než se objeví další myšlenka? Zkuste další otázku. What will my next thought feel like? Co budu cítit, při, jak budu cítit tu svou další myšlenku? Ask. A teď se ptej. just let your eyes slowly open. A teď pozvolna otevři oči. Did you notice that little gap in there from time to time? Všimali jste si těch malých pauz, které se objevovaly? As soon as you asked the question. Jakmile jsi se zeptal tu otázku, všiml jsi si té pauzy? Okay, the, it was the, the question and the nothing and then. The... Takže byla to otázka, nic, prázdnota. Now let me ask you this question. A teď se tě zeptám další otázku. Are you feeling a little relaxation? Cítíš se víc uvolněná nebo odpočinutá? Určitě. Hmm? Yes, definitely. And the mind a little quieter? A ta mysl je taková poklidnější. Určitě. Yeah. Yes, sure. All right. Did we say that we were going to do a technique to increase our relaxation and have mental Uh, have peace in the mind? Takže nazvali jsme to, nebo řekli jsme, budeme dělat techniku, která ti sklidní mysl a Eh, Ustiší tě? No. Ne. We just said, we asked a question and we waited to see what was happening. Takže my jsme řekli, zeptáš se otázku a počkáš na to, co se stane. And then the mind would stop just for a little while. A ta mysl na chvíli přestane. That nothing to nic, to prázdno is so revitalizing For the body and mind, je tak vitalizující pro uh, tělo, že tělo vnímá vlastně ten, ten poklid a to uvolnění. Inner peace by just ten waiting to see what would happen. když čekáš na to, co se stane. And if you believe it takes years of study to do that, a když myslíš, že to musí trvat mnoho a mnoho let to studovat, Well, I'm sorry, it's not necessary, but if you je like. Mi, je, je mi upřímně líto, ale nemusí to trvat tak dlouho, ale pokud chceš. Now, this is not QE. Tohle není to kvantové unášení. But this is just a little taste. Ale je to taková ochutnávka. Of what happens. Co se stane? When you stop thinking and přestaneš pay attention. přemýšlet a začneš věnovat pozornost. Because what made this work was not the question. Takže to, co udělalo tu práci, není ta otázka. It was your perception ale to je vnímání té nicoty, toho prázdna. Mm-hmm a to, to je. Mně dokonce v tom tichu přišla i odpověď, proč tak špatně trávím. Even I got the, uh, in that silence, I got the answer why I have so, so much trouble with digestion. Mm. That's beautiful because... Což je krásné. All, uh, at least the ancient uh, Hindus believed ty, ty dávní Indové věřili, that from this level of nothing comes everything. Že řekněme z té úrovně té prázdnoty pochází vše. But guess what? In, in uh, quantum mechanics, kvantové mechanice také They have a nothing too. They say, Oni tam mají taky tu prázdnoty, mají tam tu nicotu. They call this nothing the quantum vacuum. A oni to nazývají kvantové vákuum. And their definition of quantum vacuum? A definice kvantového vákua? The nothing to from nic, which everything prázdno, comes. Je to ta prázdnota, ze které všechno vychází. And maybe you've heard of the Akashic records Možná jsi slyšel o kašických eh, information from this level. It's you just... Že z této úrovně lidé stahují informace. You just had the exam. Uh, a teď si měla překázku, teď, teď to byla ukázka, jak vlastně se tam napojit. Měla jsem i pocit, že mi to řeklo mé tělo, že je přetížený a že je, nemá it, natolik energie, aby správně a, it eh, also, like Modis, a vydatně my, spalovalo. My body said that it's just so overexhausted that it doesn't have enough energy to really properly digest, for example, to burn. Že mu chybí na tu energii, protože je neustále because přetížený. doesn't have enough energy because it's just exhausted. We don't take time to listen. My si obvykle nedáme čas na to naslouchat svému tělu. We think we are. My si myslíme, že ano. Okay, I'm going to sit down and listen to my body. Sednu it si saying? a budu naslouchat svému tělu. Huh? Řekni mi co. No. How you listen is to stop doing. Ale to, jak nasloucháš, že přestaneš dělat, že nebudeš konat. And then wait to see what comes. A počkáš na to, co se objeví. Now I, I also teach Uh, self QE, how to do it with yourself. Já vlastně učím tu metodu toho sebeléčení, toho sebeunášení. To encourage this. Aby si to podpořil, povzbudil. And you you have discovered exactly where I found you feeling and how to go there. Aby jsi tam objevila, vlastně zažila si takový ten jednoduchý pocit, ten you feeling. You just had it, except you discovered the, the source of your dis. A současně si objevila, řekněme, i ten, ten, ten počátek těch tvých problémů třeba. Isn't it neat? It just all works together by doing less rather than doing more. Způsob, asi způsobem pro všechny z nás je to dělat méně, než víc makat. Is there anybody out there who wants to do less and get Je tady more někdo, done? kdo by, chtěl, kdo by chtěl pracovat méně a vlastně více toho stihnout, více získat? do less and become more energetic and healthier and better at your job a lepší ve své práci a mít více energie. Better able to love and interact with those být schopen více fungovat mezi těmi lidmi, být ve větším propojení. That's it. It's so simple. A je to tak jednoduché. Čili jestli bych mohla uh, vyjádřit um, vaše kvantové unášení. If I can express you, uh, quantum entrainment. Možná je to ten trvalý stav ve vnitřním tichu. It's that, let's say, permanent and constant state of the inner peace or inner relaxation or somehow. We, Přirozený stav. Natural one. It is natural and it doesn't, it, it yes, constant, yes, But you're not, trvalý, you ano. don't always have to keep your mind there. Ale není to o tom, že ta mysl to se mm-hmm. o to mhm. stará. Ne, ne, ne. Look no, no, no. I, I Ale je to přirozený. But it's natural one. It's natural one. Yeah. yeah. And what happens is we normally think up here Uh, you know, most, most of the day our mind is wandering here and there and then we pay attention. Ta naše mysl tak jako těká a něčeho se chytí, Driving a car, your mind is everywhere, a ta mysl se takto vlákne potřebuje, pak vidíš to na, na semaforu je červená, tak ty zastavíš. You're at work, you're doing something, but your mind is over here. Jsi v práci, pracuješ a současně ta mysl se různě toulá. It's a very weak, uh, the energy that is available on this level of mind, ta energie na této uh, úrovni je velmi, velmi jako slabá, řekněme. It causes a lot of problems. And a taky fact, způsobuje mnoho problémů. Just look at the human race today. Podívejme se na dnešní lidskou rasu. Now, when we get down to you feeling, we still have thoughts. Když se podíváš, nebo když se vnímáš z té úrovně toho you feelingu, z toho pocitu, tak stále máš myšlenky. But they're more organized, they're gentler thoughts, they're, they're ale řekněme, jsou více uspořádané, jsou takové láskyplnější. And we don't have to try to become more loving. It's natural. Once we all we have to do is experience you feeling. A není to o tom, že bychom se měli více snažit být více míru nebo více laskavý. Je to o tom, když zažíváme to z tohoto pocitu, automaticky se tím stávám a zažívám to. Ještě bych měla možná poslední otázku. So have, I have another or last question maybe. Jak do toho stavu, nebo jak v tomto stavu vidíte kvantovou fyziku? How you see, how you perceive the quantum physics from this state of being? Um, what part of quantum physics? I mean, kterou kvantovou, kterou I'm část kvantové fyziky myslíš? Že se zabýváte kvantovou fyzikou. You said eh, that you are also uh, like that you are involved in quantum physics, yeah? No, I said I'm interested in it. Mě zajímá. And don't yeah. misunderstand me, I am not a scientist. Nejsem vědec, jako to jsme se možná nepochopili. Myslela jsem tím, že vlastně eh, z hlediska kvantové fyziky, eh, když člověk se sklidní a jde do vnitřního ticha, že se určitě dá změřit, že se změní jeho vibrace, že se yeah, změní because celé for example, jeho from point of view of the quantum physics, if you if you uh, enter in this state, for example, your body is caramel, whatever, then you are able to physically measure it as well in the scientifically. Okay, let me say this first. Maybe you you have a different vibration, more caramel, or whatever. Mm. Or I, different frequency. I can't speak for a physicist. I'm Já not nemohu hovořit za fyziky, protože okay. jim nejsem. But I can speak for this procedure and scientifically. Mhm. Ale z toho, řekněme, z toho přístupu, který mám a i vědecky prokázáno. There are certain qualifications that a technique must be if, if it's going to be scientific. Uh, ta technika musí splňovat určité prvky, aby mohla být na, no, One, nazvána tu vědeckou. When I get results, I must be able to reproduce those results. Za A musím ty výsledky být schopen reprodukovat, eh, zopakovat je. Two, other people, when they learn it, they should also be able to reproduce those results. Taky ti, kteří se je naučí, by měli být schopni zopakovat ty výsledky. And three, a za třetí, we must be able to measure those results. A měli bychom schopni změřit ty výsledky, měly by být měřitelné. The, that's all there with, Q, uh, with uh, QE. A to všechno v té naší metodě kvantového unášení je. And if you're thinking this is some esoteric technique of love or a jestli si myslíš, že to je nějaká esoterická technika lásky a léčení. No. For instance, if you were a medical doctor, například budeš lékař, you have a lot of interest, instruments that can measure the effects of QE on your patients. Máš spoustu nástrojů, kterými můžeš proměřit toho pacienta, který tu metodu praktikuje. When you do QE, if you have high blood pressure, you'll see it come down. Tak zjistíš, máli ten pacient třeba vysoký krevní tlak, že se mu sníží. If you have diabetes, your, your high diabetes, blood sugar, máš then it'll, it'll start to normalize. začne se normalizovat, se snižovat. You can measure skin resistance, cardiac output, Můžeš měřit e e například EKG, e odezvy srdce. When we do it, when I'm teaching it, když já to učím, tu techniku, the first time practitioners or just learn to do QE, ty, ty lidé, kteří se zrovna tu techniku naučili, will, their breathing will become so shallow. No, my řekněme takové, takový klidný povrchový And dech. sometimes even just stop for a, a few seconds. Řekněme na chvilku, až přestanou dýchat na pár sekund. Because their bodies are so deeply at rest, they don't need all that energy. Zase, když je to, to tělo v tak hlubokém odpočinku, že ani nepotřebuje tolik toho toho kyslíku a té energie. And so they become, we can measure that. A tohle jsme schopni změřit. It's, mm-hmm. it's an amazing thing to have an immediate effect. Dá se říct, má to okamžitý účinek. Now, long term, a v tom dlouhodobém hledisku, uh, I would expect that we'd see psychological changes, very positive. Taky bych řekl, že tam pravděpodobně budou psychologické změny pozitivním směrem. People have reported sleeping better. Lidé um, obvykle hlásí lepší spánek. Enjoying their work more. Více si užívají svou práci. More resistant to allergic. Uh, řekněme, mají lepší odolnost vůči alergiím, nebo nejsou, nemají, nemývají alergie. I'll tell you, <clears throat> it works so automatic. Funguje to tak celá přirozeně a automaticky. One a woman wrote me not too long ago. A není to tak dávno, co mi jedna žena napsala. And she said, I've been doing QE with myself. A říkám, to kvantové unášení dělám sama se and sebou. I forget what she, what she wanted to change in her life. I think, I think it was headaches. Nejsem si jistý, že jestli to, co v tom životě chtěla změnit, bylo, že trpěla bolestmi hlavy. Ale my vlastně nestaráme se o tu bolest hlavy, ale prožíváme ten new feeling a to mhm. tělo se o to postará. And she had been doing it for about 10 days. Her headaches were getting better. Praktikovala takto asi 10 dní a ta bolest hlavy se zlepšovala. But all of a sudden her lifelong phobia to spiders ale zničil nic její celoživotní fobie, strach z pavouků se eh, zmizel. She wasn't even thinking about it. Ani o tom nepřemýšlela. But her body said, look, It's time. We, ha- we finally have enough energy to heal. Let's get rid of this. Ale to tělo si řeklo, tak prima, nastal ten čas, konečně mám dostatek energie na to, abych se tohoto zbavil, abych to uzdravil. So when we do QE, each person heals in the way that they need to heal, not in the way říct, Frank says they eh, should v tom, eh, v, ten, v té, té technice je to tak, že každé to tělo si řekne, jakým způsobem se chce uzdravit. Není to ten způsob, kterým Frank říká, že se mám uzdravit. Mm-hmm. Teď nám ještě prozratě, mm, jak si tu metodu můžou diváci osvojit? Můžou si zakoupit vaši knihu? So how the people can uh, can learn the technique, for example, like buy the book or how to? Yes, yes. In in Czech Republic, um, the my books are translated. Takže I... mám tady v v Čechách do češtiny přeložené knihy. Um, you can get them and learn, learn the technique from Takže můžete si je koupit a naučit tu techniku také. Our publisher is Anag and they're excellent. They're very a máme good úžasný nakladatelství v Čechách Anag. Um, and you can uh, learn more about it on the Czech uh, website for quantum entrainment. Um, Taky se to můžete naučit z českých stránek kvantového unášení. The book that started it all off and uh, has the simplest technique in it is called The Secret of Instant Healing. Mhm. Takže tak, tak čím to začalo, je to, je to, můžete si to přečíst v knize v okamžité léčení, tajemství okamžitého léčení. To je takový ten první, to jsou ty první kroky. So these are the first steps. Yes. A když yes. budou chtít pokračovat, so to? if they would like to continue in that? Oh, they can move on to the second book, which is called The Secret of Quantum Living. Pak můžete začít tou druhou knihou, to je tajemství kvantového žití. And, uh, and then the third book is You Feeling. A ta třetí je ta, o tom pocitu You Feeling. That was the first three books for three, three techniques, but you Řekněme, only need... jsou to tři, tři knihy na tři techniky. But then I wrote a fourth book to include all of those three. A pak jsem napsal ještě čtvrtou, která zahrnuje všechny And it's called the Kinslow System. A nazývá se to Kinslow system. And while it's not the complete book, it has the techniques in it, but not the philosophy behind jako Jsou tam popsány ty techniky, ale není tam tolik té filozofie zatím. Yeah. And then we have, of course, the Czech website. A pak také máme české webové stránky. Well, uh, I have to say that uh, Czech has a special place in my heart. A já musím říct, že Čechy mají v mém srdci velmi speciální místo. I uh, fell in love with a sweet Czech girl from Loučovice. <laughs> A protože já jsem se zamiloval do české krásné ženy z Loučovic. And uh, actually I didn't fall in much with her uh, in love so much with her as with her uh, strudel. A ne, nemů, ne, prozradím to takto, nezamaloval jsem přímo do ní, ale do jejího páčného štrůdlu. <laughs> Yeah. yeah. So um, I come back here as much as I can. I just love. Uh, we usually do the, the workshops in Prague and Praha. Mm -hmm. Takže jezdím sem poměrně často nebo každý rok a obvykle máme workshopy v Praze. It's like coming home. Je to pro mě jako takový návrat domů. Yeah. Budeme se moc těšit a dáme divákům včas vědět. So we will be looking forward for your next visit. Good, I'll be looking forward to see you mhm. there. Já se taky budu těšit, že přijdete. Moc vám děkujeme za všechny moudrosti, které jste nám dnes mohl předat. Thank you for today, all the wisdom you shared with us. Oh, well, thank you for inviting me. Yeah, I'm playing my music and yeah. you're allowing me to do that, so thank já you very já much. Hraju to, já hraju tu svou hudbu a ty mi vlastně umožňuješ, abych yeah. ji mohl s vámi sdílet. Už se těším, až budu hrát tu svoji hudbu. So I'm looking forward to play my own orchestra and my own Good. music. Báječné. Tak moc děkujeme. Thank you very much. My pleasure. S potěšením. A vám tež diváci.